世界里面，国内最有名的孙悟空。对于我来说，这次是一个非常大的挑战。听到说他要演的时候，我就觉得，真的这个角色真的是选的特别棒。反正你就过来，你就飞到这儿来。对呀，谢 跟郭富城化妆的那个老师，就是拿过奥斯卡最佳特效化妆奖的。You mix it in by hand is. You have more leeway with the Monkey King makeup. 每一天都化这个妆，七个小时。猴子那种气场，包括神态，我有一种很渗人的，真的很厉害。 不会是天王，史 <laughs> 上最帅的孙悟空，美猴王。从来没有在电影里面看到自己打那么多。他很多的武打的动作，他都不要替身，他自己亲自做。这棍子很重啊。 不拍戏的时候，他一直在练他那个金箍棒。每一个镜头都很幸运。有时候导演都喊过，了，他说：“就我再来一个，我还有更好的。”哪个组？啊，一个来一个虽然是辛苦，但很爽，也震撼，也是最难忘，也跟以往不一样。英雄诞生了之后。 英雄的劫难是什么？人只有接受到打击，才会成长。杀他妖还敢强辩！我惊喜的就是郭富城，孙悟空是我看到他升级到。我们会去打造一个新的孙悟空的演员，就是一个新鲜的可爱、调皮，但是他可敬。往后移。 我想观众看到一个比较成熟的一个超级英雄。